тажрыйба жүргүзөбүз эки коргошун цилиндр алып аларды бири бирине жакындатабыз алар ажырайт эми биз цилиндрдин беттерин тазалап аларды кайрадан бири бирине басабыз цилиндрлер бири бирине жабышат эмне үчүн алар тазаланганга чейин ажырашты албетте цилиндр беттери тазалоо учурунда жок кылынган бузуулар болгон беттери жылмакай болуп бул цилиндрлердин беттеринде жайгашкан молекулалардын бири бирине басылганда алардын ортосундагы аралыктын азайышына жана молекулалардын ортосунда тартуу күчтөрүн пайда болушуна алып келди бул ой пикирлерден молекулалардын ортосундагы тартылуу күчтөрү аз аралыкта аракеттенет деген тыянак келип чыгат бул аралыктар болжол менен молекуланын өлчөмүнө барабар жана молекулалар арасында өз ара тартылуу күчтөрү ушундайча аракеттенет анда эмне үчүн молекулалар бири бирине жабышпайт жана алардын ортосунда боштук бар албетте бул кысылууга тоскоол болгон молекулалардын жакындашына тоскоол болгон күчтөрү бар булар түртүлүшүү күчтөрү ошентип молекулалардын ортосунда өз ара тартылуу жана түртүүчү күчтөрү аракет кылат